Iya ya, masuk. Aduh. Ah. Oi. Saya bentar ya mas main. Oke. Okay. Saya. 제 안녕 계세요. Yes. No, no, no.